Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de stabilité rythmique et je vais parler plus spécifiquement d'une application pour smartphone que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que je trouve vraiment efficace pour détecter la pulsation d'un morceau qu'on joue. Je parle pas mal de stabilité rythmique dans pas mal de vidéos, dont certaines qui sont sur YouTube. Il y en une qui s'appelle la stabilité rythmique. Je parle aussi de ça pour la pompe lorsqu'on fait du jazz manouche. D'ailleurs, je précise que cette vidéo n'est pas du tout axée euh, jazz manouche, mais ça, euh, ça, vise tous les instrumentistes, tous les types de musique. Hein. Euh, c'est un truc que je trouve, cette application, je trouve vraiment bien pour quel que soit le style de musique. Développer sa stabilité rythmique, c'est quelque chose qui n'est pas évident à enseigner et c'est quelque chose qui n'est pas évident à développer. Et il faut, quand on est musicien, avoir un sens du tempo, une une mémorisation du tempo qui est la plus précise possible pour nous permettre d'éviter d'accélérer ou de ralentir lorsqu'on joue un morceau. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. L'application euh, dont j'aimerais vous parler, c'est une application avec laquelle je n'ai aucun partenariat, ce n'est pas un placement produit ou quoi, je n'ai pas d'intérêt euh, économique à promouvoir cette application, d'ailleurs il doit y en avoir d'autres euh, qui font un peu le même, le même travail, c'est une application qui s'appelle Live BPM. C'est une application qui est payante 3 euh, ou 4 euros maximum, je pense, et qui va vous permettre de, détecter la pulsation du morceau que vous êtes en train de jouer, et surtout de l'afficher sous forme de graphique, donc d'afficher l'évolution de la pulsation du morceau que vous jouez. Donc ça va vous permettre de voir en un clin d'œil si vous êtes en train d'accélérer ou pas lorsque vous jouez le morceau, à condition que l'application soit active, que votre smartphone soit pas loin de, vous, comme ça, ça vous permettra de, percevoir ça. Moi, c'est quelque chose que j'utilise parfois lorsque je joue en jam session, juste pour information, pour voir si on est en train d'accélérer ou de ralentir, et aussi, en fait, ça me permet de façon très efficace d'affiner ma sensation de l'accélération ou du ralentissement. Mm. Si j'ai l'impression qu'on ralentit un petit peu, je regarde mon smartphone, si mon smartphone, mon smartphone confirme cette sensation que j'ai, eh ben du coup c'est voilà ça me ça me conforte dans ma dans ma sensation, dans mon ressenti. Et si en fait pas du tout, on est super stable et moi j'ai l'impression qu'on ralentit, ben peut-être que peut-être que je je sais pas, moi j'accélère, je, sais pas, mais il y a un truc qui va pas que je vais essayer du coup de de corriger quoi. C'est un peu on pourrait dire un peu comme un accordeur, sauf que c'est pas pour la hauteur des notes, c'est pour la stabilité du tempo. Donc cette application, la voici, euh, là, je vais effacer l'enregistrement précédent. Et donc, euh, si je l'active, elle va détecter euh, la... Hum, donc là, j'ai désactivé. Si je l'active, elle va détecter la pulsation du morceau lorsque je vais commencer à jouer. Et elle va afficher ça. Elle va afficher l'évolution. Ce que je vais faire pour illustrer le fonctionnement de l'application, c'est que je vais faire exprès de jouer une balade, un accompagnement, disons, nuage par exemple le standard nuage, euh, dont un cours est disponible d'ailleurs, un cours intégral disponible sur mon site Guitare Improvisation, et je vais faire exprès d'accélérer et de ralentir. Et je vais le faire progressivement, des fois brutalement, et on va voir si l'application réagit bien, on va voir ce qu'elle m'affiche. Ok, donc on voit qu'il faut pas mal de temps, en fait, il faut que je joue assez longtemps, au moins une bonne minute, pour commencer à voir une courbe qui est plus ou moins... Euh, qui dessine plus ou moins une évolution du tempo. Et là, la courbe que l'application a dessinée et je trouve plutôt fidèle et assez facile à voir parce que j'ai pas mal fluctué. Je pense que vous avez senti les accélérations et les ralentissements. Au début, j'étais plutôt stable, après j'ai ralenti, après j'ai réaccéléré. Euh, si vous êtes très stable, il y a des chances, en fait, il faut bien regarder l'échelle. Je ne sais plus si c'est les abscisses ou les ordonnées. En tout cas, <laughs> l'échelle de tempo, il faut bien regarder, parce que si vous êtes extrêmement stable et que vous fluctuez de 1 ou 2 BPM, ben en fait, il risque d'étirer la courbe et de vous montrer des dents de scie, mais en fait, vous êtes très stable parce que sur les ordonnées, il y a marqué 81, 82, 83. Donc essayez de, bien prendre en compte l'échelle. Hein. Euh, et donc ça, si vous jouez, a priori un morceau c'est 5 minutes, voire 10 minutes, donc a priori, à la fin du morceau, vous aurez une courbe vraiment fidèle de votre évolution du tempo. Euh, moi je trouve ça extrêmement, extrêmement intéressant d'un point de vue pédagogique en fait, euh, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc je vous conseille vivement, si vous pensez pas avoir une très bonne stabilité, si vous jouez en groupe, bah, c'est particulièrement vrai si vous faites du jazz manouche et que vous jouez à deux ou trois dans un groupe et qu'il y a juste une personne qui va tenir la pulsation tout du long du morceau, il faut que cette personne ait un bon time, une bonne, euh, enfin plutôt une bonne stabilité rythmique. Euh, maintenant, ce que je vais faire, c'est que euh, pour conclure, donc je pense que vous avez compris un petit peu les choses les plus intéressantes qu'il y a dans cette application euh, et pourquoi moi je la trouve intéressante et je me suis permis de faire une vidéo là-dessus tellement je trouvais ça bien. La technologie peut parfois nous aider à faire des choses vraiment... enfin à affiner notre sens de la pulsation de façon très précise. Euh, je, vais faire, exprès de me faire un exercice un peu difficile en fait hein, pour moi, donc je vais prendre un standard assez rapide Sweet George Brown par exemple. Et je vais jouer, donc du coup je vais jouer pendant longtemps, pendant plusieurs minutes, et je vais essayer de garder euh, un tempo assez stable. Et je vais pas tricher, je vais pas regarder <laughs> l'application. Donc euh, je vais faire ça, et au bout de pas mal de minutes, et eh ben j'ai regardé euh, comment, comment j'ai fluctué. Et je vais faire vraiment l'exercice, je veux pas faire exprès d'accélérer ou de ralentir, je vais vraiment faire exprès d'être stable. Donc j'hésite pas au début du morceau à bien me mettre dans l'énergie que j'ai envie de garder, donc le tempo que j'ai envie de garder. Et euh, pour commencer euh, tout de suite au bon tempo et pas, et pas beaucoup fluctuer. 1, 2, 1, 2, bien sur le tempo que je donne et sur la stabilité. donc on voit sur la courbe que globalement j'étais assez stable, hein, puisque ça oscille entre 122 et 128 BPM, donc ça veut dire c'est assez, assez stable. Il y a des fois des petites oscillations, il ne faut pas forcément prendre compte parce que ça peut être des imprécisions de mesure. Par contre globalement ce qu'on voit c'est que au début j'ai un petit peu ralenti, ouais je pense qu'on peut dire ça, j'ai un peu ralenti et vers la fin j'ai progressivement accéléré. Euh, ce qui s'est passé, c'est que moi j'aime bien un petit peu accélérer très légèrement dans les morceaux, enfin dans les morceaux qui sont allants comme celui-là. Euh, et pour pousser un petit peu le morceau. Euh, il y a un moment à partir duquel j'ai commencé à fatiguer. Euh, enfin, à partir de quoi Deux minutes. J'étais moins confortable au niveau de la main gauche à force de, de pomper en fait. Donc j'essayais de compenser ça avec en essayant d'un petit peu, on pourrait dire, accélérer. Moi, c'est un truc auquel je pense assez souvent, j'essaie juste de, pousser un petit peu le morceau. Et il y a aussi un truc que j'ai fait et que je vous conseille de faire, c'est de varier les volumes. Euh, j'ai fait En fait, j'ai fait un peu comme si j'accompagnais un thème, puis un, solo au violon, par exemple, enfin d'un soliste, et après comme si j'accompagnais un solo de contrebassiste. J'ai baissé le volume. Quand on baisse le volume, assez souvent, on ralentit ça peut être un bon exercice de baisser le volume, mais c'est de garder le tempo. Euh, donc j'ai fait ça aussi. Faites-vous des petits exercices comme ça pour voir aussi. Vous faites euh, par exemple des stops pour voir si après lorsque vous reprenez l'accompagnement, le, tempo est le même. Tous ces petits trucs, des petites, voilà, c'est des choses qui vous, lorsque vous êtes en, situation, lorsque vous faites un concert, une jam, lorsque vous jouez quoi, euh, c'est des petites choses qui vont, qui peuvent vous faire un, vous apporter de l'instabilité euh, rythmique en fait, vous, vous faire accélérer ou vous faire ralentir. Donc tous ces petits challenges, essayez de vous les faire lorsque vous accompagnez. J'ai fait ça, je dirais même pas 5 minutes, faites-le pendant 10 minutes sur un standard, pas forcément aussi rapide. Hein. Vous faites ça et vous voyez, alors il <laughs> ne faut pas regarder pendant que vous jouez. Vous le mettez derrière vous, vous jouez, et puis à la fin, c'est le verdict pour voir euh, si vous avez accéléré ou ralenti. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir une application qui est très utile pour euh, développer votre sens de la stabilité rythmique. C'est une application que moi j'utilise assez souvent, euh, pas systématiquement, mais lorsque j'ai envie de pas mal développer ça, ou lorsque je sais que je joue des morceaux, par exemple très lents, à 50 BPM, je sais que je suis pas très stable, ou lorsque c'est très rapide aussi, à, à partir de 320 BPM, euh, j'ai tendance à pas tenir sur la longueur. Donc, euh, parce qu'il y, a des questions de fatigue aussi qui interviennent. Donc, euh, je sais que de temps en temps, j'aime bien utiliser ce genre d'application pour progresser. J'espère que vous aussi, ça vous donnera envie d'utiliser Live BPM.